Kadang kita bingung, kenapa kalau rakyat kecil atau orang Papua yang dianggap berseberangan dengan penguasa, ketika melakukan kesalahan, begitu cepat dan tegas proses hukum ditegakkan atas mereka. Seolah yang dianggap berseberangan dengan penguasa harus terus dicari sampai ditemukan kesalahan mereka dan dijerat dengan berbagai pasal selain pasal dianggap satu barisan dengan penguasa, seolah tetap aman dan tidak tersentuh, walau sudah berulang kali dilaporkan dan dimintai penegakan hukum atas mereka. Sedangkan yang sudah diproses pun hanya formalitas yang didapatkan oleh pelaku-pelaku pelanggaran HAM dengan keputusan hukum yang rendah, dipindah tugaskan, dan sebagainya. Sampai kapan semua ini akan kalau pengadilan militer hanya dijadikan akhir ganda dari penyelamatan pelaku-pelaku pelanggaran HAM dan menyimpan impunitas yang panjang terhadap korban. Seakan rakyat West Papua dijadikan aktor dalam berbagai peristiwa, walaupun mereka adalah korban dari kebangisan aparat militerisme Indonesia. Tetapi, apalah dayanya orang Papua harus menerima dan menjalani proses hukum yang diskriminatif dan rasis tersebut? Bukankah hal seperti ini yang sangat melukai rasa keadilan?